În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a energiza. M-am uitat în DEX și uh, nu am găsit a energiza ce înseamnă, însă la energie, DEX-ul este foarte interesant, după părerea mea, scrie că este capacitatea uh, de a trece de la o stare dată la altă stare. Și atunci am spus, wow, deci... Uh, eu nu trebuie uh, să mă învinovățesc întotdeauna că n-am energie, ci pur și simplu pot să accept că acum nu am, am o anumită stare dată și că dacă pot să-mi, uh, să-mi uh, cum să spun, să multiplic forțele, să am o capacitate mai mare, uh, atunci pot trece la altă stare. Și cred că asta face actoria. Așa că te invit la cursul meu de improvizație. Cred că um, prin improvizație, pur și simplu dintr-o stare dată, să zicem, uh, ești puțin trist uh, sau ești puțin melancolic, uh, cu ajutorul a tot felul de jocuri, poți să, ți, poți să treci în altă stare și cu foarte, foarte, foarte multă energie. Ce zici, vii? Ciao scriem un mesaj acolo privat dacă vrei.